የተከበሩ አባታችን አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም በእግዚአብሔር ሰላም እንደምንሰነበታችሁ፣ እንደምናደራችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ያለፈውን ጊዜ በቸርነቱ አሳልፎ እኛ ከማናቀው ከረቂቅ የሴጣን ፈተና ሁሉ ሰውሮ በዚህ ቅዱስ ስፍራ ስለሰበሰበን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔርን ቃል እንነጋገራለን። የሊዲያ ልቦና ከፍቶ ቃሉን እንድታስተውል ያደረገ መንፈስ ቅዱስ እኛም የምንሰማውን አስተውለን በልቦናችን አሳድረን እንድንጠቀምበት መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳን ፈቃዱ ይሆንልን። ቸር ጠባቂ እኔ ነኝ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋለ ሥጋዌው ካስተማረን ትምህርት መካከል እሱ ራሱ እውነተኛ ቸር ጠባቂ እንደሆነ ገልጦ ያስተማረበትን ክፍል እናገኛለን። እግዚአብሔር በዚህ ርዕስ እንዲያስተምረን ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ እግዚአብሔር እረኛችን ነውና እረኛችን እግዚአብሔር እኛን ለማዳን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ ከዚያም በፈታኝ ሄሮድስ ምክንያት ወደ ምድረ ግብፅ በስደት እንደወረደ ሁላችን እናውቃለን። ቤተ ክርስቲያናችን ነገረ ክርስቶስን በሚገባ ትሰብከዋለች። በመዋለ ስጋዌው የፈጸመውን እያንዳንዱን ነገር ከጾም ጋር የሚታሰበውም በጾም በቃለ እግዚአብሔር የሚታሰበውም በቃለ እግዚአብሔር በምስጋና በክብረ በዓል የሚታሰቡትን አብይ የሆኑትን ደግሞ አብይ በዓላት ንዑሳን በዓላት እያልን ነገረ ክርስቶስን በሚገባ እንድናስበው በወንጌል የተነገረንን ሕይወት እንዳንረሳው ታስተምረናለች፣ ታሳስበናለች። ይሄ ወቅት ዘመነ ስደት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእናቱ በድንግል ማርያም እቅፍ ሆኖ ከዮሴፍ ጋራ ከሶሎሜ ጋራ ሆኖ ወደ ምድረ ግብፅ ተሰዷል። አሁን ደግሞ ከዚያ ስደት ቅድም በወንጌሉ እንደሰማችሁት ሕፃኑን የሚፈልጉት ሞተዋልና ሕፃኑን ከእናቱ ጋር ይዘ ተመለስ አሁን ደግሞ የመመለስ ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ይህንንም በሚገባ በዛሬው ዕለት በማህሌት ሳይቀር ተፈጸመ ማህሌተ ጽጌ ብለው ሊቃውንቱ በማህሌት ዛሬ የስደቱ ጊዜ አብቅቶ እንደተመለሰ ወደ ኢየሩሳሌም እንደመጣ ስለኛ የተገባውን ነገር ለመፈጸም ወደ ኢየሩሳሌም እንደተመለሰ የምንማርበት የምናስብበት ዕለት ነው። ከበዓለ ስደቱ በረከት ያሳትፈን። የእመቤታችን አማላጅነት ቃል ኪዳኗ አይለየን፣ እኛንም ከስደት ይጠብቀን። ወደ ትምህርታችን እንምጣና የትምህርታችን ርዕስ ምንድን ነው ያልነው? ቸር ጠባቂ እኔ ነኝ። እግዚአብሔር ጠባቂያችን ነው። አሁን በቃላት ወይም ምንድን ነው የሚባለው በአንደበት ብቻ ለመናገር ሳይሆን በትክክል አሁን ህይወታችሁን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አዛምዱትና እግዚአብሔር በትክክል የእኔ ምንድን ነው ጠባቂ ነው ብለን በፍጹም ልናምን ይገባል። እግዚአብሔር አለ ማለት ሃይማኖት ነው። እግዚአብሔር ጠባቂ ነው ማለት ግን እምነት ነው። በውስጣችን ያለውን የእምነት ህይወት የሚመዝን ቃል ነው። ይሄ ቃል ጠባቂ ነው። ከየት ከምን ከማንኛውም ነገር ከሚያስፈራው ከሚያስደነግጠው ከማንኛውም ነገር እግዚአብሔር ምኔ ነው? ጠባቂ ነው። እግዚአብሔር ጠባቂ ነው ብሎ የሚያምን ሰው በየትኛውም የህይወት ጉዞ ውስጥ ቢያልፍ መከራ ቢመጣ ደስታ ቢመጣ ሐዘን ቢፈራረግ ሕይወቱን የሚፈትን ፈታኝ የሆኑ ነገር በፊቱ ቢገጥሙት ማዕበል ቢነሳ ሞት በፊቱ ቢቆም በእነዚህ ነገሮች ሁሉ ውስጥ የሚጠብቀኝ ማን ነው ይላል። እግዚአብሔር ነው። ይሄን ልናረጋግጠው ይገባል። ለነፍሳችን በተለይ የእግዚአብሔር ጠባቂነት እረኛነት የሚገባን ብዙ ጊዜ ፈታኝ በሆነው የህይወት ጉዞ ውስጥ አልፈን ስንቆም ነው። የሆነ በህይወታችን ነው አስደንጋጭ የሆነ ፈተና ሲመጣ ከዛ ፈተና ውስጥ እኛ ባልጠበቅነው መንገድ ባላሰብነው መንገድ ወይም ኃይል ጉልበት የለኝም ከዚህ ነገር ሊያወጣኝ የሚችል ማን ነው ብለን ነፍሳችንን ባስጨነቅናት ሰዓት ከዛ ተሻግረን ስንቆም በእርግጠኝነት ይገባናል። የማጠባቂነት የእግዚአብሔር አንደበታችንን ለምስጋና እንድንከፍተው ያደርጋል። እግዚአብሔር ይመስገን እንላለን። እግዚአብሔር ከዚህ ፈተና ስላወጣኝ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እንላለን። ስለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ክርስቲያናዊ ሕይወታችንና በዓለም ያለው ፈተና የማይለያየ በሕይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ፈተናን ማራቅ ይቻለዋል። ነገር ግን በፈተና ውስጥ እንድናልፍ አድርጎ የበለጠ ለምስጋና እንድንቆም ደግሞ ያደርጋል። ስለዚህ ሕይወታችን በዚህ የተጣመደ ነው። እግዚአብሔር ጠባቂያችን ነው ወደሚለው ነገር ስንመጣ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ነገር አለ። እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን በማይተኛ ትጉ በሆነ በማይሰለች ቀንም ሌሊትም መጠበቅ በሚችል ሲጠብቅም ደግሞ የሚሰወረው ነገር የሌለ ጠባቂ ሾሞልን ነው። ቅዱሳን መላእክት ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር የሚጠብቀን መልአክ አዘጋጅቷል። ይሄ ቅዱስ መልአክ አይተኛም፣ አያንቀላፋም፣ አይደክምም። የሚሰወረውም ነገር የለም። አንዳንድ ጊዜ ከኛ እይታ ውጪ የሆኑ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ አይደለም እንዴ? ባልጠበቅ ነው፣ ባላሰብ ነው፣ ባላየ ነው ሰዓት ጠላት ሊያጠቃን የሚችልበት ብዙ መንገድ አለ። ነገር ግን የሚጠብቀን የእግዚአብሔር መልአክ ግን አይተኛም፣ አያንቀላፋም፣ የሚሰወረውም የለም። ለዚህ ነው ጌታ ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባውና በመዋለ ስብከቱ እንዲህ ብሎ ያስተማረን፣ ማንንም እንዳትንቁ ተጠንቀቁ፣ ጠባቂያቸው ዘወትር በሰማያት የአባቴን ፊት ያያሉና። ማንንም እንዳትንቁ ከዚህ መካከል ለምን ያንን የሚጠብቀው ምን አለ? ትጉ የሆነ መልአክ ከጎኑ አለ። እንዳትንቁት፣ ደካማ ነው። የሚጠብቀው የለም፣ የሚረዳው የለም። ከእኔ እጅ የሚያስጥለው የለም አትበሉ። ከዛ እጅ የሚያስጥለው ማን አለው? የሚጠብቀው የእግዚአብሔር መልአክ አለ። ለዚህ ነው ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊትም በመዝሙር 33 ቁጥር 7 ላይም የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ወይም ይረባል፣ ከዚያስ ምን ያደርጋል? ያድናቸውማል። ማን? የእግዚአብሔር መልአክ። ስለዚህ ለእያንዳንዳችን ምን አለን ማለት ነው? ጠባቂ ያለን ማለት ነው። እግዚአብሔር በማይተኛ ጠባቂ ያስጠብቀናል። ክብር ምስጋና ለዚሁ ይሁን እንጂ የሰው ልጅ ደግሞ በህይወቱ ውስጥ በተለያየ ነገር ከሚጠብቀው ከእግዚአብሔር ቸርነትና ምረት ወጥቶ በክፋት የሚወድቅበት ጊዜ አለ። ይህንን ከመጀመሪያው ሰው ከአዳም ጀምሮ ስንመለከት በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 24 ድረስ ተመልከቱ። የመጀመሪያው ሰው አዳም የሚጠብቀው እግዚአብሔር፣ የሚያኖረው እግዚአብሔር፣ የሚመግበው እግዚአብሔር፣ ከሱ ጋር የሆነ እግዚአብሔር ነበር በገነት እያለ ነገር ግን ጠላት መጣ፣ ፈተነው፣ ጣለው፣ ረገጠው። አዳም ከእግዚአብሔር ቸርነትና ጥበቃ ወጣ። ተቅበዘበዘ፣ ነፍሱ ታወቀች፣ ራቁቱን መሆኑን አወቀ። ከእረኛው በተለየ ጊዜ፣ ከጠባቂው በተለየ ጊዜ ፍርሃት ነገሰበት። መንፈሱ ታወቀ። ወዴት እንደሚሄድ ግራ ገባው። በመጨረሻም ወደ ምን ተሸሸገ ነው የሚለው? አቤት ወደ ጫካ አይደለም። ከማ ሲለይ ከእግዚአብሔር ሲለይ፣ ከእግዚአብሔር ስንለይ ፍርሃት በላያችን ይነግሳል። እንጨነቃለን፣ እንታወቃለን፣ መሸሽ እንፈልጋለን፣ መሰወር እንፈልጋለን። ወዴት እንደምንሄድ ግራ ይገባናል። ከማ ስንሸሽ፣ ከእግዚአብሔር ጥበቃ ስንወጣ አሁን ነፍሳችን ለምን ትታወካለች? ለምን ትጨነቃለች? ለምን ትሸበራለች? ብለን ስንጠይቅ የዚያ ውጤት ያለማመን ችግራችን ነው። ከእግዚአብሔር ጥበቃ እንደወጣን ስለሚሰማን ነው። የእግዚአብሔር ጥበቃ ከእኛ ጋር መሆኑን ስለምንጠራጠር ነው። መንፈሳዊው ህሊናችን ሲደክም ነው ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔርን ጥበቃ የምንጠራጠር በሞት መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አንፈራም የሚል ዝማሬ እየዘመርን ግን በጣም ኢምንት በሆነው የህይወት ፈተናው ስንገባ ምን እንሆናለን? እንፈራለን። ያ ለምን ይመስላችኋል? እግዚአብሔር እኛን የማይጠብቅ ሆኖ ነው? እግዚአብሔር የሚያንቀላፋ ሆኖ ነው? እንደኛ የሚደክም ሆኖ ነው? አይደለም። በውስጣችን ያለው እምነት ሲደክም ነው። በውስጥ ያለው እግዚአብሔርን የማመን ኃይል ከኛ ሲርቅ ነው እንደዚህ የምንታወቀው። ለዚህ ነው በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ቁጥር አምስት ላይ እረኛን በማጣት ተበተኑ፣ ለምድር አራዊት ሁሉ መብል ሆኑ ይለናል። እረኛ በማጣት ምን ሆኑ? ተበተኑ። ለምድር አራዊት፣ ለዲያብሎስ፣ ለክፉ ፈተና ተላልፈው ምን ሆኑ? ተሰጡ። እረኛችንን ስናጣ ከእረኛችን ስንለይ እንዲህ ይጠብቀናል፣ እንዲህ እንጨነቃለን፣ እንዲህ እንታወቃለን። ዋናው ፈተና መምጣቱ አይደለም። በክርስትና ውስጥ መኖራችንን የሚያረጋግጠው በእግዚአብሔር ውስጥ መኖራችን የሚታወቀው ከፈተናው በኋላ የሚያስወጣን እግዚአብሔር እንዳለ ማመን ስንችል ነው። እሱ ነው ቁም ነገሩ። ፈተና ይመጣል፣ ችግር ይመጣል። ነገር ግን በመንፈሳዊ ህይወት ችግሩን አይደለም ማየት ያለብን፣ ከችግሩ በኋላ ያለውን የእግዚአብሔር ጥበ ይሄ ነው የእግዚአብሔር እረኝነት በእኛ ውስጥ በትክክል መኖሩን የሚያረጋግጥልን። እረኛችንን ስናጣ ለአውሬ እንሰጣለን፣ ለክፉ መንፈስ እንሰጣለን። አሁን እንደዛ እየሆነ ይመስለኛል። እረኛችንን ስላጣ ነው፣ ጠባቂያችንን ስላጣ ነው፣ ቸሩ ጠባቂያችን ስለራቀ ነው። በብዙ ነገሮች ውስጥ እየወደቅን እየተሰናከልን ያለ ነው። ግን ይህ እስራኤልን ጠባቂ የሆነ እግዚአብሔር አይተኛም፣ አያንቀላፋም። እግዚአብሔር እሱ ጠባቂ ነው ተብሎ ነው የተነገረ። አይደለም እንዴ? እንዘምረዋለን አይደለም? ግን በህይወታችን ውስጥ ደግሞ እናስገባው። እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም፣ አያንቀላፋም ተብሎ ተነግሮናል በመዝሙር መቶ ሀያ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ይሄ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ሌላውን የማይጠብቅ ሆኖ አይደለም። እስራኤል እግዚአብሔርን በማመን ቀደምት ስለሆኑና ሌላው ዓለም በጣዖት በርኩሳን መናፍስት ሲመራ እስራኤል በማይመራ ነበር። ህዝበ እስራኤል በማን ይመሩ ነበር? ማንን ያመልኩ ነበር? እግዚአብሔርን። ለዛ ነው አሁንም የሚጠብቀን የማይተኛ የማያንቀላፋው እኛን የሚጠብቀን እኛ የማ ስንሆን ነው? እግዚአብሔር ስንሆን ነው። በእግዚአብሔር ስናመልክ እግዚአብሔርን ስናምን እርሱ ደግሞ ምናችን ይሆናል? ጠባቂያችን ይሆናል። ከእርሱ መታመን ውስጥ ስንወጣ የእሱ ቸርነትና ረዴት ከእኛ ምን ትሆናለች? ትርቃለች። ያን ጊዜ እንጨነቃለን። ያን ጊዜ እንረበሻለን። ያን ጊዜ እንታወቃለን። ግን የሰው ልጅ የሚጠብቀው እረኛ የሌለው ተቅበዝባዥ ሆኖ ሳለ እውነተኛው መድኃኒት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ወደዚህ ዓለም መጣ። ያ የተቅበዘበዘውን የሰው ልጅ ሊያሳረፈው፣ በጠላት እጅ የወደቀውን የሰው ልጅ ነፃ ሊያወጣው ክንደ ብርቱ ኃያሉ ከአውሬው ሊታደገን በበትሩ ጠላትን ድል ይመታልን ከድንግል ምን ሆነ? ሰው ሆነ። እንዲህ ይላል ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 10 ላይ አሕዛብ ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ፣ በርቁም ላሉ ደሴቶች አውሩና እስራኤልን የበተነ እርሱ ይሰበስበዋል፣ እርሱ ይጠብቀዋል እረኛም መንጋውን እንደሚጠብቅ ምን ያደርገዋል? ይጠብቀዋል። በሉ ማን ይጠብቀዋል? እግዚአብሔር። እረኛው እግዚአብሔር ይጠብቀዋል። በሉ የበተነው እርሱ ምን ያደርገዋል? ይሰበስበዋል። የተበተነውን ማን ይሰበስበናል? እግዚአብሔር ይሰበስበናል። በተለያየ ነገር ተበትነናል። እውነት እውነት ነው እኮ በብዙ ነገር ብትንትናችን ወጥተዋል። ብትንትናችን ነው የወጣው። በጣም እየተቸገርን ነው። በየቤቱ ሰው ሁሉ ተበታትኗል። መሸምገል ማስታረቅ እስኪከብድ ድረስ ተበታትኗል። ተሰብስቦ ግን ተበትኗል። ይሰበሰባል ግን ተጣልቶ ተቧክቶ በተለያየ ነገር ተናቁሮ ነው የሚለያዩ። ደግሞ ምንድናቸው እነዚያ? ምንድናቸው እነዚያ? ክርስቲያኖች ናቸው። በክርስቶስ የሚያምኑ ናቸው። ግን እነርሱ በምን ተበታትነዋል? በተለያየ ነገር። ይሄ በጣም ፈታኝ ይሆናል። ነገር ግን የበተነን መንፈስ ከኛ ይርቅና ሰብሳቢያችን፣ ጠባቂያችን፣ እረኛችን አንድ ያደርገናል። አንድ ያደርገናል። አትጠራጠሩ። ጊዜው ሊርቅ ይችላል፣ ሊቀርብ ይችላል። እሱ የእኛ ህይወት ነው። የእኛ ህይወት ነው እሱን የሚወስነው። እኛ ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ ነገሮች ሁሉ ምን ይሆናሉ? ይስተካከላሉ። እስራኤላውያንን ተመልከቱ። በህይወት ጉዟቸው ውስጥ በአርባ ቀን ከነአን እንደሚገቡ ተነግሯቸው ነበር። አርባው ቀን ግን ስንት ሆነ? አርባ ዘመን ሆነ። ለምን ይሄ ሆነ ብለን ስንጠይቅ ከእግዚአብሔር ጎሎ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ተሽሮ ሳይሆን እግዚአብሔር የተናገረውን የሚያጠፍ ሆኖ ሳይሆን ከማ ስለጎደለ ነው። ከማን ስለጎደለ ነው? ከእስራኤላውያን የጎደለ ነገር ስለነበረ ነው። በፊታቸው እግዚአብሔርን ማየት አልቻሉ። የአሕዛብን ጣዖታት የተመኙበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር እንዳይገቡበት የከለከላቸውን ነገር እነሱ ገብተው ይገኙበት ነበር። ስለዚህ የእኛም ሕይወት የሆነው ምንም የተለየ ነገር የለውም። እግዚአብሔር ነገሮችን ያሳጥራል፣ የታመነ ነው። ነገሮችን አንከባሎ ይጥላል፣ የታመነ ነው እግዚአብሔር። ነገር ግን ይህ እንዳይሆን ያደረገው ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ እኛ ተበትነናላ፣ እኛ ከእርሱ ርቀናላ፣ በመንፈስ ተለያይተናል። ስለዚህ አንድ መሆን ያስፈልጋል። ሁላችንም የሀገራችንን የኢትዮጵያን ትንሣኤ ለማየት እንመኛለን አይደል? እንጸልያለን አይደል? ግን እኮ ይሄ በምኞት ብቻ አይሆንም። እኛ ተበትነን እንዴት ነው ትንሣኤ የምንጠብቀው? እኛ አሁንም በነገር እና በክፋት ተሞልተን እንዴት ነው ትንሣኤ የምንጠብቀው? እየጸለይን እንራገማለን፣ እንጸለያለን እኮ እግዚኦ እንላለን፣ መልሰን ደግሞ እርስ እንባላለን። ይሄ አይሆንም፣ በቃ እውነቱን ንገረኝ ካላችሁ ይሄ አይሆንም። እግዚአብሔር በተሰበረና በተዋረደ መንፈስ ውስጥ እንደሚከብር ነው አይደል የተነገረ? አይደለም ወይ? አዎ፣ እንደዛ ነው እግዚአብሔር የሚከብረው። ክፉ መንፈስ፣ ክፉ ሕሊና ባለበት ልቦና ውስጥ እግዚአብሔር አያድርም። ችግሩ የኛ ነው፣ ከእግዚአብሔር አይደለም። እረኛችንን ጠባቂያችንን እግዚአብሔርን በሚገባ መለየት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ወገኖች ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ቁጥር 12 ላይ እረኛ በተበተኑበት በጎች መካከል ባለ ጊዜ መንጋውን እንደሚፈልግ እንዲሁ በጎቼን እፈልጋለሁ ይላል እግዚአብሔር። በደመናና በጨለማ ቀን ከተበተኑበት ስፍራ ሁሉ አድናቸዋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ይህ የሚያጽናና ቃል ነው አይደለም? ደስ የሚል ቃል ነው። እረኛ በተበተኑ በጎች መካከል ባለ ጊዜ መንጋውን እንደሚፈልግ እንደሚሰበስብ የተበተኑትን ሰብሰብ አድርጎ ከጠላት እንደሚጠብቅ እንዲሁ እኔም በጎቼ ምን አደርጋለሁ? እፈልጋለሁ ይላል። እያንዳንዳችንን ማይፈልገናል ማይፈልገናል እያንዳንዳችን ደግሞ ለማን እናስፈልገዋለን? እግዚአብሔር ይፈልገናል። እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን እግዚአብሔር ይፈልገናል። ፍለጋው የማያልቅ ጥበቃው የማያልቅ እግዚአብሔር ደግሞ ከተበተንበት ስፍራ ሁሉ ሰብስቦ አድናቸዋለሁ እንዳለ ሰብስቦ ያድነናል፣ ይሰበስበናል። ይሄ የረከሰው ነገር እየወጣ ሲሄድ መልካሙ ነገር እየመጣ ወደፊታችን እየቀረበ ሲደርስ ወደ እኛ ህይወት ውስጥ ያን ጊዜ እግዚአብሔር አንድ ያደርገናል። ግን አሁንም ለነፍሳችሁ ጠባቂ ማን ነው በሉት። አዎ የሰው ጥበቃ ሳይሆን የእግዚአብሔር ጥበቃ ነው እኛ ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሩሩህ አምላክ ነው። ያዝንልናል፣ ይራራልናል። ስንጨነቅ ዝም አይልም፣ ስንሸበር ዝም አይልም። በእንባ የምንገልጸውን ነገር ሁሉ ይቀበላል። አዛኝ አምላክ ነው ያለን። ይሄ በመዋለ ስጋዌው ራሱ የፈጸመውን አንድ ነገር የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 36 ላይ ተመልከቱ። ብዙ ህዝብን ባየ ጊዜ ህዝቡ ሁሉ ብትንትን ብሎ የሚጠብቀው፣ የሚያጽናናው፣ የሚደግፈው አቶ የሆነ ልክ ብትንትን ያለ ህዝብ ነበር። ወዴት እንደሚሄድ ግራ የገባው በተለያየ መንፈስ ውስጥ የነበረ ማት ህዝብ ነበር። ያ ሁሉ ህዝብ አንድ የሚጠብቀው፣ አንድ የሚያደርገው፣ የሚያጽናናው፣ የሚፈውሰው ይፈልግ ነበር። ሲፈልጉ ማንን አገኙ? ኢየሱስ ክርስቶስን አገኙ። እና እሱም ያንን ሁሉ እንዲህ ህዝብ ባየ ጊዜ እረኛ እንደሌላቸው ወገጅ ተጨንቀው ተጥለውም ነበርና አዘነላቸው ይላል። ምን እንደሌላቸው እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለውም ነበርና እሱ ግን ምን አለ? አዘነላቸው። በቃ የእኛም ህይወት አሁን እንዲህ የሆነ ነው። እረኛ እንደሌለው፣ ጠባቂ እንደሌለው መከታ ጋሻ እንደሌለው የመሰለ ነገር ነው ያለን። የሆነ ብትትን ያለ ነገር ነው ያለን። እሱ ግን ምን ያርግን? ይዘንልንና ይሰብስበን። በረራዬ ሁላችንንም ይጎበኛል። ጠባቂያችን እግዚአብሔር የታመነ ነውና ሐዋርያትም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን እረኝነት በሚገባ መስክረውልናል። ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 20 ላይ ተመልከቱ። በዘላለም ኪዳን ደም ለበጎች ትልቅ እረኛ የሆነውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው የሰላም አምላክን ተመልከቱ ይላል። ለዘላለም ኪዳን ደም እረኛችን እረኛችን የሆነው በምንድን ነው? በመስቀል ላይ ቤዛ ሆኖ ነው። በደሙ ፈሳሽነት ስለኛ ራሱን ሰጡ ነው። ስለኛ ህይወቱን ሰጥቶ ነው ጠባቂያችን የሆነው። መስጠት የሚችል ነው። በቃ የታመነ ነው። ማንም ይሄን ሊያደርግ አይችልም። ብዙ ወዳጆች ይኖሩናል፣ ህይወቱን አሳልፎ ግን የሚሰጠን አይኖርም። አይደል እንዴ? ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ግን ህይወቱ ሰጥቶ እኔ እረኛችሁ ነኝ፣ ጠባቂያችሁ ነኝ ያለ አምላክ ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁንና ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች አሁንም ወደ ህይወት እንመለስ፣ ወደ ልቦናችን እንመለስ። ወደ ተበታተነ ነገር ውስጥ አንግባ። ዓለም የፈለገውን ይበል፣ እናንተ ግን የማን ናችሁ? የክርስቶስ ናችሁ። የክርስቶስ ልብ ሊኖረን ያስፈልጋል። የክርስቶስ ልብ ካለን ሁሉንም መሸከም እንችላለን። ሁሉንም ማለፍ እንችላለን። በትዕግስት ሁሉንም መወጣት እንችላለን። ከኛ ግን አሁን ብዙ ነገር እየጎደለ ነው በመንደር ውስጥ በስፍራው በምንሄድበት ነገር ሁሉ የምናየው ነገር ደስ አይልም። ደስ አይልም። ከክርስቲያን አንደበት የማይወጣ ከክርስቲያን የማይጠበቅ ብዙ ነገር በሕይወታችን እየተንጸባረቀ ይሄ መወገድ አለበት። እግዚአብሔር ጠባቂያችን እንዲሆን፣ እግዚአብሔር እረኛችን እንዲሆን እኛ በጎቹ ልንሆን ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ በግ ገደለ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ብዙ ጊዜ በግ ምንድን ነው የሚሆነው? መጨረሻ የመጨረሻው ወይም መስዋዕት የምታረድ ነው የሚሆነው አይደለም። ሲገል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? የለም የለም። እኛ በጎቹ ከሆን እንግዲህ እንዲህ ነው ልንሆን የሚገባል። በእኛ ውስጥ ክፉ ነገር ሊሰማ አይገባው። የመጨረሻ መጨረሻ ቢመጣ እንኳን ራሳችንን ምን ማድረግ ነው? ቅድም በመልእክቱ ላይ ተነቦልናል። ተረቦልናል። ባልንጀራችን እንዴት መውደድ እንዳለብን አይደለ እንዴ? መልካም ባልንጀራ ነፍሱን ስለ ወዳጁ ምን ያደርጋል? አሳልፎ ይሰጣል እንጂ በሱ ላይ ክፉ አያደርግም። ይሄ ተብሎ ነው የተጻፈው። ስለዚህ እረኛችን ጠባቂያችን እግዚአብሔር አይለየን። ኖላዊ ቸር ጠባቂ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ሁሉ በረዴት ያስብልን፣ ኢትዮጵያንም ይጠብቅልን። ብዙ ይባላል፣ ብዙ ይወራል፣ ብዙ እንሰማለን። እግዚአብሔር ሲመጣ ግን ይሄ ሁሉ ምን ይሆናል? ይናዳል። ጽኑ በእምነት ቁሙ፣ አትዛሉ። በምትሰሙት በዓለም ወሬ ነፍሳችሁን አታዝሉት። እኔ የማን ነኝ በሉ፣ የእግዚአብሔር ነኝ፣ ጠባቂ ያለኝ፣ የማይተኛ የማያንቀላፋ መልአክ ይጠብቀኛል። እኛን ከጠበቀ በእኛ ዙሪያ ደግሞ ማን አለ ማለት ነው? የእግዚአብሔር መልአክ አለ። እኛ ባለ እኛ ብቻ አይደለንም፣ ስፍራው ነው የሚጠበቅ። ስፍራውም እኮ ነው የሚጠበቅ። ስናምን ስንታመን እኛ ብቻ አይደለንም፣ በዙሪያችን ያለው ሁሉ ተጠቃሚ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትጠቀመው እኛ ስንጠቀም ነው አይደለም። እኛ ስንጠበቅ ማን ትጠበቃለች? ሀገር ትጠበቃለች። እኛን የሚጠብቀን መልአክ ሲኖር ነው። ያ መልአክ እንዲሸሽ እያደረግ ነው። የሚጠብቀንን እየገፋን መጠበቅ አንችልም። እያስተዋላችሁት ነው። መጠበቅ አንችልም። ስለዚህ እምነት ይኑረን፣ እንበርታ፣ አንዛል። ይህ በየሚዲያው የምትሰሙት ወሬ አያዝላችሁ። እናንተ ከሱ በላይ እውነተኛውን የእግዚአብሔርን ቃል ምን አድርጋችኋል? ሰምታችኋል። ምድራዊውን ሳይሆነ ሰማያዊው ርስትን ለመውረስ ተጠርታችኋል። ስለዚህ እምነት ካለን ሁሉም መሻገር እንችላለን። አንታወቅ፣ አንሸበር፣ እንጽና ግን መልካም ነገር እንስራ፣ በበጎ ነገር እንቁ፣ በሚቻለን ሁሉ የደከሙትን የተቸገሩትን ምን እናርግ? እንርዳ። በቃ ከኛ የሚጠበቀውን እናርግ። እግዚአብሔር የራሱን መስራት አያቅተው አይደለ? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የሚጠብቀኝ አይተኛም፣ የሚጠብቀኝ አይተኛም፣ አያንቀላፋም። የሚጠብቀኝ አይተኛም፣ የሚጠብቀኝ አይተኛም፣ አያንቀላፋም ባይኖረኝም በደጅም ባድር ቀንና ሌሊት ከኔ አይርቅ ድምፀ ከጠላቶች ወግ ጌታዬ መራኝ በጽድቅ መንገድ መውጣት መግባቴን እየጠበቀ ለዚህ አበቃኝ እርሱ ባወቀ የሚጠብቀኝ አያንቀላፋ የሚጠብቀን እግዚአብሔር ከሆነ